assalomu alaykum kanalimiz obunachilari kuni kecha java dunyo seni tog'ang masterikini reaksiyasini bildirgan edik lekin reaksiyasidan keyin ba'zi bir xabarlarni o'qib qoldi ya'ni dunyo seni tog'ang masteriki авторский права yegan ya'ni mualliflik huquqi boshqasi odam aytgani haqidagi ma'lumotlar edi, lekin bu rasmiy ma'lumotlar emas rasmiy ma'lumotlarni jaba o'zini kanalida hech qanaqa nimasida bermagan ya'ni youtube kanalida istab ko'rdik va bundan hech qanaqa ma'lumot topolmadik undan oldin bu xabarni tekshirish uchun youtubega albatta dunyo seni tog'a emas deb yozib ko'rdik yozib ko'rganimizdek natijalar umuman boshqa kanallar dunyo seni tog'a emas lekin jaylab olgan to'g'ri bor lekin javani o'zini kanalida yo'q masalan o'zini kanaliga kiramizda videolarni bir qator tekshirib chiqsak bu yerda hech qanday rejumersen emas trekka yo'q yangi treklar chiqyapti to'xtagani yo'q lekin aynan bu trekini ijodkor o'zini youtube kanalidan o'chirib yuborgan boshqa platformalardan istab ko'rmadik chunki bizdagi ma'lumotda faqat youtube kanalidan o'chirilganligi haqida kelgan edi hali ijodkor bu haqida hech qanday ma'lumot bermagan demak agar ma'lumot beradigan bo'lsa sizlarga xabar beramiz andijon ustalari kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar shunaqa qiziqarli videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz undan tashqari uylarni remont qiladigan bo'lsanglar remont ishlari remont narxlari va boshqa boshqa narsalarni kengaytiramiz xudo xolasa. sog' salomat bo'linglar